Saturnino Mercader, eh, veu fer el grup de suport de Roger i, i Mercader a roda de premsa pel tema dels fets que van passar la, a la vaga general, al qual esteu tu i el Roger imputats. Eh, com està el tema actualment i com ho enteneu des del tema de la nova llei de seguretat ciutadana? Doncs després de la roda de premsa que coincidia amb l'inici de les festes, la festa major del barri de Sant Andreu, Eh, judicialment no hi ha cap canvi, eh, estem encara pendents a veure en quin jutjat de lo penal recau eh, on s'ha de fer el judici. Eh, L'únic que sí que hi ha hagut molta activitat dintre del barri, eh, molta activitat de, vers doncs, a nosaltres de solidaritat. No? El grup de suport s'està movent molt, la veritat és que sí, que en el barri doncs, es, està trobant, estem trobant molt suport. Com a cosa anecdòtica et diré que eh, hi va haver un partit eh, de futbol al barri mhm. eh, que va jugar el Sant Andreu amb l'Atlètic de Madrid i en el minut 8 de la segona part un bon grup de, de gent va començar a cridar allò de Roger i Mercader et solució. O sigui, estem molt contents i, i el grup de suport doncs cada vegada hi ha més gent. Eh, què passarà a partir d'ara? Doncs no ho sabem, tindrem el judici, eh, sabeu que en Roger li demanen 6 anys, a mi en demanen 2, ja verà que surt d'aquí. Està clar que el que fem nosaltres és eh, un anàlisi de per què estan passant aquestes coses i on mm-hmm. anem, no? El dia 29, eh, durant la vaga general, estava claríssim que la, la direcció política havia dit que eh, es tenia que reprimir i el Roger va ser el primer detingut, em sembla, de, al barri segur, eh, i estava preparada, ell ho explica, que quan el van detindre Eh, estava preparada un, un foli amb una graella de, uh mhm. -huh. per allà apuntar noms. O sigui, està claríssim que volíem anar contra els piquets, contra la gent que en vaga. Eh, I bueno, i, i està clar que amb això no tenen prou. Uh mhm. -huh. Ara acaba de sortir la, la nova, la nova llei i que ja, bueno, ja fins i tot el, eh, la seguretat privada et podrà detindre, et podrà retenir, et podrà... Eh, això a la meva empresa, autobusos, hi ha seguretat privada, Mm Això vol dir que si algun dia veig jo com a Piquet a la meva empresa a dir-li als companys ell que tenim vaga general, un senyor que està allà treballant em podrà detindre, em manejar i esperar que vingui la policia, no? Eh, em sembla escandalós. Eh, està claríssim que el que es va fer el dia 29 es tindrà que repetir i els treballadors, els obrers i obreres d'aquest país el que hem de perdre és la por i continuen tirant cap endavant.